So welcome back to my channel guys so ಇವಾಗ ನಾನು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಭೈರೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ so I am on my way ಇವಾಗ around thirty three thirty four kilometres ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವಾಗಲೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ಫೋನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲೈಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ so I am very sorry but ತುಂಬ ನೈಸ್ ವೆದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಗ್ರೀನರಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರನ್ ಹಾರನ್ ಇಲ್ಲ ಹಾರನ್ ಅಂತ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ but I love this place ನನಗೆ ಒಂಥರ ಈ ಗ್ರೀನರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನೆ four thirty five o'clock ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಹ್ಞೂ nine o'clock nine thirty ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ನೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾನು ಸೊ ಗ್ಲೌಸು ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎಂದೋಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ನಿನ್ನೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಚೂರು ಲೈಕ್ ನೈಟಿಂದ ಇದೇ ಲೈಕ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದೇ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೊಂದು ಚೂರು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಜಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ರಾಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಗಾಡಿ ಲಾಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ blah ಸೊ ನನಗೂ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಥರ್ಟಿ ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ರೋಡ್ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರೋಡದ್ದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸರಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದೆ ರೋಡ್ಗಳು ಅರ್ಧ ಅಂಬರ್ಧ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅರ್ಧ ಮಣ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೂತ್ಗಳಿದೆ ಏನು ಸರಿ ಮಾಡೋರು ರೋಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ವೆದರ್ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಐ ಫೀಲ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಈ ವೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ನೀರು ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ಸೊ ಐ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇದತ್ರ ಕುಂಬಶ್ರೀ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದೋ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸೆಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕ್ಲಬ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬಂದಿದ್ರು ನಾನು ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಜಾಗನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋರು ಏನು ರೈಡಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ದಿರೋ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ದಿರೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಅದು ನಂದೋಗಿದೆ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೈಟ್ ನಾನು ಹೊರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತತ್ರ ಕುಣಿಗಲ್ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದಂಗೆ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಜೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ನಂದಿದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಅದೇನು ನಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೆಂದು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯಾಕೆ ಕತೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ರೂಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಲಾಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಾಕೋಣ ಚೆಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗಿದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ನಂದಿದ್ದೀನಿ ನಂದು ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೈವೇ ಹತ್ತದ್ನಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಚಳಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಬೆಟ್ಟ ಭೈರೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹತ್ತಿರನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಜಿ ಜಿ ಟೆನ್ ಆರ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಜಿ ಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ಭಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆ. ಅನ್ಕೊಂಡಿಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ யாரும் இவங்களாம் உட்காந்துக்கிறேன் இன்னொரு சொன்னால் Oof, போகுங்களா ஐயோ என்ன போயிடும் போகுங்களா போகிறேன் ಇದೇನು ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೋಗಿರೋದು ಫೋಟೋಸೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೊನೆಗೂ ಬೆಟ್ಟ ಬೇರೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಫೋಟೋಸ್ಗಿನ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೋಗು ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಹೇಳೋಣ ಆದರೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿರೋದು ಗಾಡಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ಈ ವೆದರಲ್ಲಿ ಯಾ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಡೋಣ ಅನಿಸ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಕ್ಲೆ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ತೆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆಗ್ದಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಕೊನೆಗೂ ಗಾಡಿ ತರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಕೊನೆಗೂ ಬೆಟ್ಟಬೇರೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಚಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಡಿಸಿಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೊ ಕೊನೆಗೂ ಫೈನಲಿ ಬೆಟ್ಟಬಲೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ this is my two months ಇನ್ನು ಹೋಗಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ರೀಸೆಂಟಾಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನವೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ just have to ask permission ಮನೇಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಇವಾಗ ಅವಾಗಲೂ ಶಿರ್ಡಿ ಘಾಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಶಿರ್ಡಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಚಾರ್ಮಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಸೈಡಿಂದ ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನನ್ನದು favourite hotel coffee hotel something ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದು ಒಂದು ಪಕೋಡ ಸಮಥಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬಜ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ around thirty thirty five kilometres ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು <sighs> ಕೊನೆಗೂ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಲೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಗಿಸ ಆಯಿತು ನೇರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತ ನೋಡಿ ನಂದು ನಮ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಂದ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಆಗಿಲ್ಲ ಗಾಡೀಲಿ ಏರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಕಡಿಮೆ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ ಫೀಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಒಂದು ಏರ್ ಇರೋ ಥರ ಟಯರ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಗಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಶ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಗದ್ದೆ ಗಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ there, D2 right there. Shara goes long 100 ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಸೊ ಗೇರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೇರ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತುಂಬ ಇರ್ಬೋದು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಬ್